si te da bien la cocina? ¿Nunca sabes qué preparar? ¿Te gustaría aprender a cocinar? Pues bienvenidos a mi canal de cocina. <laughs> ¡El broma! Estoy preparando un reto que voy a hacer con Dasha. ¡Qué bien huele! Hoy Dasha y yo nos enfrentamos a ver quién es el que come su plato de comida antes. ¡Mirad qué pinta tiene! Antes de nada, le preparo bien la comida a Dasha para que le siente bien en su estómago y también para que no se atragante, porque es una glotona. ¿Yo? ¡Yepa! ¿Preparados? ¿Listos? Venga, pasa, venga comer. Venga. No. Pasa, vente. Pero por aquí, por aquí. Venga. Come, venga, come. Parece que a Dasha no le convence comer un plato. ¿Ah? No papi Ay, no puede, que no puede. No puedes así, ¿eh? No puedes hacer el reto así. ¿Quieres que no. No, No, eso es mío. Esto es mío. Me da a mí que Dasha se ha quedado con ganas de comer más.